komona difference wana oyo ezali entre capitale ya Kinshasa na interieur ya pays. Mboka na biso ekoki kozala mboka oyo bana mboka bazali komona pasi te. Yango naye koyebisa bino. Tozali ko developper programme na biso tokobanda annee oyo, oyo tobengi programme ya developpement à la base. C'est à dire toko developper à partir ya ba territoires na biso. Mboka na biso ezali na 145 territoires. Mbala oyo tokobanda na ba territoires. Ba territoires nde eko developper ba provinces, ba provinces nde eko developper mboka mobimba sikoyo ya Congo. Tokobanda na 145 territoires wana. Kotonga nanu ba infrastructures oyo ya ba territoires. Ba territoires nionso emonana que ezali na bureau ya administration esengeli, ya malonga oyo ekoki kotala makambo ya bana mboka. Ba ndako nionso ya mbulamatadi ezala. Oyo ekoki kolakisa que bokonzi, autorito mpe autorite ya mboka ezali. Na 145 territoires, na programme wana ya 145 territoires, tokotonga lopitalo na territoire nionso ya Congo. Tokotonga. Ecole oyo babengi primaire secondaire ya enseignement general oyo ezali ya reference na ecole professionnelle mpo na bato oyo balingi misala ya maboko. Nionso wana mpo e permettre na bilenge basi na bilenge mibali, Soki basilisi kelasi na bango, bakoka kobanda mosala ndenge esengeli. Pwete nayebi ke eloko ebandi ezato kotungisa mingi ba jeunes na biso ezali likambo ya mosala. Esengeli topesa ba jeunes mosala, ba jeunes bakoka kotonga mboka. Mbote ba jeune bozali avenir ya congo congo na biso lobi tango biso tokoleka ekotikala na maboko na bino soki biso tobongisi bino te to forme bino te Congo ya lobi ekokufa yango wana mayele na nga manso energie na ngai nalingi natia yango na programme o wana ya 145 territoires po ete nayebi que ba oyo bakotonga territoire ezali ba oyo baza na makasi ezali bilenge basi pe mibali oyo bakokoka kozua Responsabilite ya makambo nionso ya mboka lobi bakoka kokende liboso. Bana mboka, likambo oyo etungisi biso mingi mpe lisusu na mboka na biso Congo alors que ce n'est pas normal ezali likambo ya agriculture, likambo ya nzala. Na mboka na biso tokoki kokufa nzala te na Congo ya bakoko na biso. Tokoki kokufa ata nzala ata mokolo moko te. Comment se fait-il que tokoki biso mutu toza na mabele ya bwanya boye? Kozanga ata farine oyo ya kosala na ngo fufu, kozanga ata farine oyo ya kosala na ngo kwanga, kozanga ata makemba oyo ezali kobima partout, ezali kobota partout na mboka Congo, ezali na kopola. Nionso wana ezali bozangi bolingo envers Peuple congolais po soki tozalaki na mua ndambo ya bolingo peuple congolais ekoki komona pasi te ekoki kozanga eloko te yango na programme ya 145 territoires volet moko important le plus important na koloba kutu ezali yo wana ya agriculture Esengeli to developper agriculture Congo mobimba po mabele ya ba koko na biso ya Congo ezali mabele moko très fertile ebotisaka biloko ya variete nionso. Tokoki ko kolona biloko ebele tokokisi epa na biso nionso awa. Misusu etikali totindi yango bateka na mboka ba paya. Yango nalingi nabanda ko developper à partir ya programme na biso ya 145 territoires. Ba tata, ba mama, ba ndeko, bilenge basi pe mibali, nalingi naloba na bino ete makambo nionso wana pona kokokisa yango Ekosenga tozala bomoko. Congolais bisika nionso tozali tolingi kaka bokabwani. Ata awa na Sankuru, plus precisement na Lodja, nayoki pe makambo wana ya bokabwani. Ezali kosala ngai pasi. Mpo tozali makila moko, tozali bandeko, tokoki kobomana te mpo na likambo oyo etali pouvoir. Tozali na bomoko. Oyo bazwi bokonzi, topesa bango benediction, oyo mpe batikali, Ba banda ko bongama pe po tour na bango pe un jour ekoma. Likambo ya ko bomana, ko yinana ezali wana te. Po pasi soki ekangi biso, eko kanga biso banso. Pasi eponaka ekolo te Eponaka elongi te. Pasi ezwaka mboka mobimba soki ekangi mboka ezwi bana mboka nionso wana mobimba. Yango esengeli bino bana ya Lodja, bana ya Sankuru bosangisa mayele esika moko. Na bomoko wana nde bokokoka kotonga mboka na biso ya Lodja. Province na biso ya Sankuru. Bobalangana te, bolanda bilobaloba te, boyoka be motema na bino oyo ekotinda bino olinga moninga na yo Congolais. Linga Congo. Linga congolais bongo to koka ko tonga mboka na biso to tombola yango ekende liboso. Likambo mosusu na lingi na yebisa bino oyo na telemeli makasi na mboka na biso na banzi boyokaki na cadre ya mission oyo nzambe a a a benisaki ngai apesaki a pambolaki oyo tozwaka presidence ya Union africaine, nazwaki likambo oyo etali monyokoli oyo banyokoloko bamama. Nazwaki yango, nasalaki yango un de sujet oyo nalingi mpe nabundela na mboka na biso mpo nayebi ke na mboka na biso Batu ebele nanu ba papa ebele bayebi nanu valeur ya mama te ba mama ee ba mama ee boyeba ke bozali na soutien munene awa mama wuta baboti ye aza nanu elenge aza mwana Esengeli bapesa ye ba chance moko na ndeko na ye mobali. Mama moto aboti biso. Mama moto asimbaka mboka. Mama moto asimbaka libota. Soki to negliger ba mama, tozali ko mi negliger biso moko. Toyeba na kopesa ba mama na biso valeur. Banda bomwana, ntango azali kobotama, aza kokola, totika mwana mwasi atanga kelasi na ye, asilisa, azwa mpe mayele ndenge moko na mobali, azela mokolo mobali akomonana mpo abala ye, ye moko a decider akende libala. Ezala te bokatisi mwana kelasi mpo mbangu mbangu akende kobala, abota. Nyonso wana ezali malamu, kasi esengeli mwana mwasi akola, akoma pe na age ya maturite oyo eke, ekosenga que amema pe oyo ya ye contribution na kotonga oyo tozali kotonga mboka. Bomoni, na mesure oyo nazuaki tango naye, nazui bokonzi sika na 2019, nalobi, Constitution na biso elobi mwana nionso ya Congo oyo azali na tango ya kokende nanu kelasi esengeli akende kelasi ya ofele ya kofutisa te. Nayebaki que mesure wana ezali makasi mingi po ba enseignants na biso mingi bazo bazuaka lifuta na bango Esika ya ba parents lokola ba parents ba pesaka mbongo yango bazuaka place bazuaka lifuta nga nalobi te mosala wana ya kofuta ba enseignants balakisi ezali ya ba parents te parents aza dejà konyokwama dejà na pasi aza nango koluka mosala soki pe aza na mosala salaire ya malonga te Esengeli lisusu abimisa na salaire wana po na kelasi na bi te to banda nanu biso l'etat tozua charge wana muana nioso ya congo esengeli atanga ofele bomoni tango tosali ndenge wana bana basi ebele oyo na mabota na bango basi balongolaki bango na calcul ya kelasi Bakoki sikoyo na kozonga kelasi. Bazongi kelasi, batanga lokola ba, baninga na bango mibali. Lobi bokomona Congo ekotombwama mpo tokozala na basi na mibali ya malonga oyo bazali former, oyo bakoka kobundela mboka na biso. Bokoki kozala te na mboka. Bosepela bino bozo kende liboso, categorie mususu ya population ezala ya konyokwama, ezala ya koyima yima. Basi na mboka na biso, ba maman ya mboka na biso bazali na esengo mingi te po tozali kopesa bango ba chance mingi te. Esengeli totikela bango pe esika baya na oyo pe bakoki koya nango Totonga elongo likambo wana. Ndenge naza koyebisa bino, ezali valeur monene nazali ko insister na yango mpo nalingi Congo na biso ekota na, na, na kati ya lingomba ya ba pays, ba nations oyo babengi modernes, oyo ezali ko se developper na peuple na yango mobimba. Voilà mwa moke oyo nazalaki nango ya kosolola na bino na pokwa ya lelo. Nalingi ndenge nalobaki bapesa micro na ba mama mibale na ba papa mibale po nalingi koyoka rapport nini, realite nini penza oyo namoni te pe oyo nayoki te. Oyo ezali kosalema awa na Sankuru, plus precisement na Lodja. Nalingi koyoka bino, boyebisa ngai, totala ndenge nini moke moke tokobanda kobongisa makambo manso wana. Maloba eko, eza ya mboka oyo. Ah, na moi ba maman courage bazawa. problème eza na micro il y a un problème avec le micro la connexion Technique mobulu. Ah voilà. Papa Fatshi Yambi. Yambi mama. Papa Yambi tosepeli makasi komona yo biso basi ya FARDC papa. Mama presidente ya FARDC azolela azokemba. Baba. Na nini? donc eza likambo ya sociale hein? Tozolinga nde obongisa mboka na biso ya Sankuru. Bakonzi na biso bazala na bomoko. Papa limbisa, limbisa, limbisa, limbisa baoyo nyonso basalaki mabe, limbisa papa, kotisa bomoko. Bazala na bomoko mpo biso mpe tolanda nzela na bango. Kotika biso te papa, bamibali na biso bapete eza te. Tozo souffrir papa. Pona komona ata elamba ya kolata boye pasi. Mbongo ya kosala commerce toza nango te. Salaire tozo zwa po tofutela bana classe. Hopital kaka wana. Ndako ya kofutela kaka wana. Papa moyen eza te papa Fatshi. Moyen eza te na Sankuru. Biso bana depuis towuta Mbujimayi awa tozo souffrir papa moyen eza te. Ata kosomba lipapa na makolo moyen eza te. Maman Denise kanisa biso pona bilamba. Suki na biso ata po okangisa suki eza pasi mbongo ekowuta wapi papa bongisa mboka na biso limbisa ba depute na biso bomoko ezala biso toboyi makambo ya boye bomoko ezala na ba depute na biso papa bazala na bomoko. Papa Fatshi eyokani. Salaire ezo koka te tobimi awa ti makolo na aeroport kozonga nani akosunga biso na transport. Bino bozo yosaka wapi maman. Nga naza mwasi ya fardc. Fardc. Fardc ya lodja, sankuru. Ba mibali na biso bazo souffrir totamboli makolo ti na aeroport. Tozongi makolo tala nano tozo yamba yo suki moyen ata kokanisa suki eza te moyen kosomba ata elamba eza te papa na ngai bongisa talela biso papa. Ça va. Maman. Yambi papa ya bana. Yambi. Toyambi yo na nkombo na Yesu. Amen. Ngai nazali mama presidente ya bamala polise. Papa to souffrir eloko ya liboso tozo kufisa bana mpo na possibilité mibali na biso bazali kofutama 1660 mili ngai nazali na bana 10 bana bakomi bamiyibi nazali na possibilité ya kotangisa bana te 1660 mili tokotangisa bana ndenge nini papa tokozuela eh, kolata ndenge nini Tozali kofutela bandeko locataire. Moyen ya biso kosala ezali te papa. Mokolo yo ofandaki na ebonga tosepelaki mingi te oyo ya biso Nzambe asali aye kotobonga mbote abonga papa tilalo oyo tozali na souffrance mibali sali te ata tani ya malonga eza te bagrade eza te papa toyebi ndenge ya kosala te Mobali soki akeyi na mosala, soki akeyi kokanga moto, balobi akeyi kosala brakaseri, bana baza na nzala, sasa soit demiri ata ini simana ezokoka te papa. Mama Denise, yo nde mama na biso, ara yo oye yokela biso mawa. Tala maputo oyo todefini ya kodefa, todefini ya kodefa, baplato tozwi nyongo. Papa tosengi yo okanisela biso to souffrir ya makasi. Yoza euh, mama mama yoza mwasi ya policier. Naza mwasi ya policier. Merci, mon président. Na botosi nyonso, bolandaka ngai na langage oyo ngai naloba te. Nakoki koloba kombo ya mutu mabe na ndenge nakolobela. Naosenga liboso bolimbisi. Merci. Pardon mpo na ngai mwa miniti wana eza moke. Naza na makambo ebele ya koloba. Kata na na. Miniti wana eza moke, pardon. Kata na mukuse. Kata, banda koloba, banda koloba. Merci. Na na kombo na nga euh, Kumbari. Nga president de jeune ya ya ya, ya territoire ya, ya Lodja. Okay. Eloko oyo nga nazo sengela yawa. Awa boye biso tobanda osepela ntango yo oleki president. Soki moto asepelaki te seke na ndenge na ye. Nga nabengaka yo president Fadji te, nga nabengaka yo mwana bilaka. bato babenga ko fati babenga ko na ndenge na bango me ngai nabenga ko mwana bilaka lolii nabenga ko mwana bilaka makambo oyo bandi kosala par rapport na bato bazosala ekeseni oyo ya liboso na loja ya boye nayebi te soki eza monde apart na ngambu ya Congo soki eza na Congo wana eza motuna na ngai okoyanola ngai na bosengi nyonso eh, mosusu yo soldat na yo ezalaka le peuple d'abord me mpo na ngai nazodute le peuple d'abord okotuna ngai na nini motuna ya mibale awa boye Nayebi te soki president olamba nde azo gouverner lodja ou bien yo. Motuna na nga ya misato. Soki nani? Nayoki motuna wana te. Bernard Olamba president ya assemblee. Ah, president ya assemblee provinciale. Mes excuses mon frère. Eh, motuna ya misato. Boyena ba Ba deputes baye na vacances parlementaires ou bien baye te? Po tango gouverneur en interim aye, abandi kobenga ba chefs de service. Est ce que likambo wana nde babengeli bango ou bien koya koyamba yo? Likambo mosusu, azo sala liste ya kolongola batu nionso bakoti Union sacree. Bakoti Union sacree bazo soutenir ye, akoti Azui ba liste ya batu wana po alongola bango na musala. Okoyoka makelele na sima tango yo ozokende. Eeh pardon. Likambo mosusu oyo nga nazoyebisa yo pona President Benoit Olamba ya oyo ya Sankuku. Pardon. Tozozela mwana bilaka azoya. Ye azosangana na batu na bango Po balongola ba six deputes ya biso ya province oyo baza epayi na epayi po batia trouble po eya te tozonga pe totikala na potopoto wana likambo wana yo kotalela biso makambu oyo ozo leka awa boye soki obongisi te etali yo moko likambo ya suka oyo nazo niata sete awa boye na saint-louis udps na union sacree Eza vie ko existe te mutu oyo aye kotombola union sacre na sankuru eza gouverneur stephano mukumbage soki nga nakosi soki nga nakosi nazo tuna le peuple d'abord oyo aye ya Pe nazo tuna bango bolingi nini? Ba yanola yo po o comprendre. Bolingi nini? Eza nga te pardon. Eza nga te. Soki na sankuru awa boye ondimi te ko longola mukumadi seke biso toko vote yo te. Ozala na ngai nako vote yo te. Tango nga nazo loba awa boye. okomona bazo prepare bato balanda ngai ok bazolanda ngai me ata babongi ngai bakoza kolumba mpona bakosala eloko moko te ngano nayebisi yo nayebi bango tozali na demokrasi bakosala eloko nayebi bango ngano motu nafandi na bango babebisaka ngai biloko ntango nayebisi lokumadi masolo oyo akomeka kosala o likambo akozwa likambo na ngai eh, wana eh. Nakozala na besoin ya numero ya VPN azala na securite na ngai après nakozala ngai moko nazala na garde moko ti na election na yo mpo nasunga yo ti na election otikali nga na mbongo ya nga kosungaka policier obie soda wana nakoyebisa vpm ata likambo na yo eh, oyameli nanu likambo na nga te oyo ya gouverneur na na eh, Euh, gouverneur en intérim na pardon gouverneur en intérim na makambo ya président olamba soki bango nde baza kogouverne soki bango te okoyanola ngai euh, merci mon président merci merci beaucoup papa yambi papa yambi yambi papa vraiment tosepeli ndenge okomi na mboka na yo Tango okomaki na aeroport na panzi que olelaki. Depuis mboka oyo depuis 18 ans oyo bandeko na biso bazuaki pouvoir basali ata eloko te. Kaka tango VPM akomi nde abongisi oyo esika ozomona wana. Meme aeroport papa yoka biso mawa. Ba depute oyo bazo soutenir yo Bernard Olamba alungoli bango nayebi te soki Bernard Olamba nde aza president ya republique democratique du Congo papa olobaki ke peuple d'abord zongisela biso mukumadi tango okoti na pouvoir tango okoti na pouvoir mukumadi pe akoti Papa tosepelaki makasi impunite esilaki tango alongue babandi koboma bato na masasi papa ndenge nalobi boye securite na yo te nakokufa parceque bato ya FCC bayokaka moto mawa te mais ndenge nazoloba boye Okoya ke babomi mwana na nga wana oyo abandaki koloba merci mingi papa. Ozali dejà na courage ya koloba moto moto mabe moto moto ya motema mabe abangaka ba courageux. Merci papa. Lokola oza na courage bato oyo balingi kosala yo mabe nde bakomi na bobangi sikoyo. Merci papa zongisela biso. Obanga eloko moko te. Zongisela biso Stéphane Mukuna. Obunda pona. Merci papa. Tobunda pona ba congolais bazwa courage ya koloba ba opinion na bango. Merci papa. Na makambo olobi ofingi moto te, otongi moto te, olobi eloko oyo liberte ezali kotinda yo oloba opinion na yo. Merci papa papa. Mais nde nakosenga bino pe bo respecter pe ba opinion. ya bato oyo bazali kokanisa lokola bino te, yango wana mboka etongamaka ndenge wana, yo opesi ya yo ba respecter yo, oyo pe aza contre yo, yo pe respecter ye, olobi ne bon wana eza pe opinion na yo, sikoyo oyo akozala na majorite nde ye wana nde tokolanda. Merci papa merci. Voilà nde yango nazo loba botika lisu na liloba. Excellence, je crois que nous avons terminé. Malheureusement, toza susu na na ngonga mingi te malheureusement, bolimbisa ngai mais ezali mbala ya suka te tomonani. Nawuti koyebisa bino awa Tozali ko lancer annee oyo na annee prochaine programme ya developpement ya 145 territoires. Ekomema biso ti na kotombola Congo na biso oyo. Ba problèmes nionso nayoki ya ba mamans surtout oyo esali nga pasi, ezali likambo oyo etali ba salaires ya ba mibali na bango. Mama, nayebi likambo wana. Nayebi que 160.000 ezali mbongo oyo esengeli kofuta n'ango moto na Congo te fonctionnaire akoka koleyisa famille na ye. Mais boyeba que situation wana ezalaki oyo toyaki kokuta. Banda toya, tobandi mosala ya kokanga, kozipa bisika nionso mbongo ya Congo mpe ya ba Congolais ezalaki kobima. Mbongo wana oyo ezalaki kosala que bato bafutaka bango mbongo moke. Lelo tobandi komatisa. ba recettes ya mboka na biso ça veut dire que mikolo mizali koya kuna bokoyoka que consequence na yango ekozala sur les salaires ya ba fonctionnaires ya mboka na biso donc bozala na patience toye pona kosalela Congo pe ba congolais toye po na koyiba mboka oyo te koboma yango te d'ailleurs eloko ya koboma eza susu te po esi ekufa toye nde kotombola yango kozongisa yango na esika esengeli ezala bosala ngai confiance nakozonga lisusu awa tango misala ya 145 territoire ekobanda. mpo naya kotala mpe ba avancement ya misala wana awa na mboka na biso ya Lodja. Mpo na lelo nasuki wana. Tokei kotala sikoyo bandeko ya Tshumbe, tokolala na Tshumbe, lobi nakende ko installer bakonzi oyo ya Lumumba ville. Boyokaki que tosali Lumumba ville. pona ko honorer heros national oyo ya mboka na biso Patrice Emery Lumumba. Lobi nako kende ko installer ba konzi ya commune ya Lumumba ya ville ya pardon ya ville ya Lumumba ville ville ya Lumumba en fait nake ko installer bango Bongo tozonga Kinshasa, nsima na yango tobanda misala oyo ekotinda biso totambolaka ba provinces nionso tii tokomona misala wana mpenza ezui ampleur ya malamu. Mpo na sikoyo natombeli bino. Na tomboli attention attention na ba maman kuna na tomboli na tombeli bino mbula ya sika mbula elamu ya sika nzambe abatela bino banso ti mokolo tokomonana lisusu merci beaucoup le président de la république qui venait de s'adresser à la population de Lodja qui a fait le déplacement du stade Patrice Lumumba ici à Lodja. Le message du président a été en peu plus clair. Tout le développement de ce pays partira des 120, 145 territoires. Les programmes avaient été lancés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à partir de Songololo. Nous sommes dans la province du Congo central et partout il est passé, le président ne cesse jamais d'insister sur le développement de la RDC qui doit partir de la base. Il a parlé également de la gratuité au niveau de l'enseignement et il a donné la parole à quelques euh, mamans et quelques papas qui ont parlé des préoccupations lorsque des jeunes gens, manifestement soudoyés par l'ancien gouverneur qui a été évincé par une décision de l'Assemblée provinciale sont venus pour parler d'un problème particulier, d'autant plus que ce n'est pas le président qui a chassé le gouverneur, et ce n'est pas le président qui remettra le gouverneur. Mais la réponse, l'appel à l'unité, on ne peut plus à La réponse du président a été on ne peut plus claire. Vous avez vos opinions, nous les respectons, personne ne doit vous, vous chercher noise pour cela. Respectez aussi l'opinion des autres et inclinez-vous devant les décisions de la majorité. Et l'appel à l'unité, qu'est-ce que vous en pensez Cet appel à l'unité est à point nommé parce que, comme vous l'avez constaté, nous sommes dans une province extrêmement clivée, avec euh, des problèmes euh, communautaires, que même l'ancien gouverneur a aggravé, Merci, merci. Monsieur Lambert Mende, merci. balobi awa na states evenema no nyonso soki olingi ereusir ekende liboso mokili mobimba bamona yango soki oluki john image te Babi makambo ya mikolo totikela mikolo. Vedi masola ba grand eza John image. John image le prix number one na makambo oyo. John image TV ndenge balobi donc tosangisi baoyo tosangisi baoyo donc tomesire bango donc bakokani na john image tv te Merci na John Image po ye nde mafuta. Tu peux John Image na retard te. Et puis mafuta ngo ndenge obimisa ngo. Oyoka ngo ici. Toi na John Image TV ya ye moko John Image motema Patricia Tumba. John Image ebeti bango fimo. Fimo. Fimbu, fimbu, chicot, rrr, et chicot. Toujours John Image, si tu veux que musala no eleka pe mokili emona ngo, balanda makambo oyo ozosala, kokende esika mosusu te, John Image de King. Que Dieu benisse John Image. Merci beaucoup pona support na yo na misala na biso ba artiste kolo apambola yo apambola yo apambola yo makila yesu efinika mosala na yo mayele ebele koba mata kokita te na kombo na yesu klisto amen merci john image nasepeli makasi komona john image so topesi ye merci makasi parce que tondimaki te ke eh, akokaki koya kovoyage ti mpasi azalaka ti awa vraiment grand pretre grand pretre mango kote na yo sala 4 siècle wumela place oza john image ka ndenge olobi bongo image ya bajohn john image ezalaka eloko moko bakuku esi john image que dieu te bénisse pour ce travail que tu fais dans la communauté John image le meilleur. Nous benissons Dieu John image c'est un instrument de Dieu pour pour cette ville mais moi je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qui le benisse voilà. John image obeti lobi de le monani John image lobi de lo lobi batali yango John image okotisi de lo lobi babimisi John image soin eloko ya nzambe abenge nani